katolu bwama alinga semuju baze bonna bakolera enyale katolu bwa eh, eh katolu bwama oyo takumalya budde katolu bwama kicya actually eh, afanaga ngono pasta haji mujimu katolu bwa eh, eh kugamba katolu bwama bamulidda akalwa ba mpalya bina yetaga esente zigeno mujja be miti mebwo wolo ebikundi n'amabete byonna byalwala n'amabete gaba eh kati engeri gyeyakulya yakulangaale yatundanga manda siga nonsawo eh. ngaatunda manda ga bulobo kakati nakattamu walagi nalwalira eddala nkugambi yatundanga manda gwe akula nze kuwawi kiringanga hmm. olaba boboyi basula ani bebekulu avuma boboyi yasulangawo mawandaloodi mama yamukuzi hmm. yewandamba omwana wa minisa yakulyamu bwava najja efika enairobi ngaasula mu dduuka nga basula mukamu mukamu nga mumaaso we batundyanga edduuka lya iteroshop buli gwolabanga omuntu agamba nti agagga wadde ngaaduula 99 hmm. baali babeerako abaavu ate nga bakopi kyobaolabayoyo bebe kiga nakani hmm. kyobaolaba ye katolu lwamba katolu lwamba ekizibu kyalina bobi wine wamala kubanga bajoga bobwine omanye olwo olumumanyiro <laughs> najoga bobwine ah. omwana nagenda okumanya omusajja oyo <laughs> aliko ekiramu ku bwongo omarosias owafako kusendeza ah. alina ku buvubuka bwalinaalongoseza abakazi obubira ah, bonna bamugamba eh. bakabaye eh. aa ayewo omubiri ku bobwine naleeta sente is young, rich. I, I ambulance. I ambulance. Kwa mchonja mrubaga South Togura na wade ka ambulance ka kani tama. Na muna waka unga agavida aba boda, aba boda boda, pichi pichi empia. Empia! Tuku tuku. Kati, o, oh, che ukugambi eti popo ili chatu ya. Nanga kumine. Kubimu ya hatu yambi, actually kubimu. Mm. Kutula iti ya memu pi. Nga vazize, siwa ya lai nyo. Mm. Ne wama mabubuka, at least baina, baina che batu gamba. Mm. Ne wama taina sen. Ne wali contented, banyeko. okubeera oh, naye buganda tesosola kimanyi nakigamba mm. nyeku era yakasozi yabeerako kiyamaani wa kino ekibiina kyabavubuka ah, ekya buganda bakubukadde nkobazambaomwoolabe buganda tesisola nyeko nyeko omujapa dola nolujapa dola tumanyi amanyi agamba nze ndi muganda <laughs> kale bakoinafeta dabaana eh. bali ambisiasi tinyako n'omuwa biliyoni ensolo gigaana lwa nsonga ebiseera bye ate kati balabyeko akatulu bwaba ensi ebagaana kati ekizibu kyakatulu bwama lwaki neno nawe nebayinza okutwala wa bagambye anti kakati nagamba buli akulakuleza museveni ngaffe eh. tetufuna sente newalibaddogo nagamba nti museveni eh. alina gye yalijja hmm. okufuna abawagizi byatandikira ebintbbnlwakiwagaaeeanti byoliyoga tebikyakola sekiri tokyakigamba kyabakyakyogera bujanjani eh. eh, nga bantu bafiira mumalwaliro ga gavumentikati nosinga yaliwali nga baali bakimi nembuuza abantu be bonna baalimu nga bonna banyankole nebabuuza kumme mwenna kikyemwongedde ku bunyankole eh. zentadde ku kigambo obulaalo bwali baali bamanyi nti kyemumanyi mbwongo kuwunya mata na kuwunya busa tokabee bakutimako nabatunuli aa bajja kutula bakuzidoomu kakatiomanyi eh. wayogedde kuini ddolo simanyi ddolo e ddolo akatibuzidoomu kakatibuzidoomu kikyogamba katibuzidoomu nembagamba mmwe ekisooka temunsasula era temugamba ntiujja kunsasula kuba sizaagala ekyokubiri nyina mutwe gwange ekyokusatu nze njagala uganda eddako nga mwendi eh. nakatambula ensaabiri mu ezo sisobola muzira natatambulanga nemusini ya firii tuligikebule ku simu nasalo kyogera atagimanyi ah, kakati ffe katonda <laughs> atuyambe tetuli bagagganyera ebisingaku bwe twali kakati kyobaolaba <laughs> eh. olupasa haji bujinga engeri gyali mukopi mu bwongo nga mwavu nga n'obubbi gwatudde kubwaki mbwita tosobola kugula ttaka ng'abantu basozesa nga limmanyago nga tolikyusangakati yalowoza aa ah, ah, nga lirimanyago ekyakyaki kiba mmanyago kibamanyako nze nalinako ettaka nga lya actual nga limanyakaffe netulikyusa nga lyakitongole nga lidirecta mulamba netulikyusa yesuna ah, lino ah, bali balekula lyakitongole naye ngaoli yatwesigisa etugamba nayo lino lyo lyakitongole yes oyo bukyajjabo anajjeyo ekyapa ajjeyo ate tugenda kigeyo manye alina eh. contact asolo kijjayo nga kiriko canada kumbe wa ebyo nga naye agambagobwaini tubulye gobwaini ttaka lyandi eryabbi bobwe bobwitwalaba kubitiye na batolako obunene bwettaka yo yabba bubbi ye bobwe ate bamubba bubbi theis a big difference oyo myaka solojogera emyaka gye kubwava oyo alipasabuakulimba tosobola kuba mubwavu bwe yali emyaka kati victor amazeeko emyeka ebyalimba naawe alimba ebanno eh, eh, kukyoyogera waliwo yazimwanjakuwa info bagamba ezo nazabakanani eh, ojja kulaba ngaocogola omulimu gwe kuvuma eh. eh, ali kubuli muwola wa pasita yenna ng'ali ku ya president agasajja ako oba ogenze mu nawe obeerako kyokola president ogenda obira babikutte bayibuli nabyo birungi ebyo bipaagi pasita bugingo ogenze muze munyonyola kati nabo bali balumbi katukole tutya tukole tutya lemitteriyo kanjigamba abamuvumeri tetugenda kuwininga bobuwaini nga tuvuma muvumu eh. kubanga the issue is bobuwaini byayogerako bituufu mm. mwagala ddi alafuumuze kati yazireesi kati kyayogera kituufu kikyamugamba nfu eyi ngaate kakati jejeyemu emu eyenebbi anywango simanyi police station ati mwagenza okuzikagamu mukoze era omanyi bagasobolu nebapresentona ekikulu mekabubi bagenza okutayinga nga waliwo emiti n'obunyonyi obwaroozi mu kifo ekyo okyabikola bannauganda kakati kati awonna eh. okudda pasaagi mujingo omugatta ne katolubwamu hmm. katolubwamu ebbanga lyamala mu nako ne mu bukopo yakola mweki kyobola abantu agenda obanonyereza omusajja muyimbi bulu ati kati ajeera yakulira kukubba bayimbi genda obuze bapeti mpologoma bagambaatuliza eh. bagamba nti no katolwaba kiyali atuyambyeko hmm. kiri eki kutumanyisa amannya naye ngaomusajja yakyasinza obutasasula mu uganda diamond assembly yonna yonna baberangamu nga bakopi nga bakola bonna bonna genda obuuse misa semakulaba bonna yabasasulangakyenkugambye nti katolugwama ebbanga lyamala mubwavu muganda wange ofubanga nnyo okufugibwa omuntu nga simukopi simwavu obwavu bubino naye tolina kulemera mubwavu kati abasajja abakulaba basigalamu obwavu obwongo obukopi kati katolugwama omulimu gwe yakolanga kulenga manda amanda ne gamugenda mubyenda mumatulangatakuwala ye tukamba kati obala weyajja mu paliamenti eh. yakyasiza okutwala bajeti y'okujjanjabibwa yalwala ebiwowoolo emitima amabete amanyo amaaso byonna yalwala omulundi gwena atambula bwatinkugamba alina ekisenge mu maaso kakati ekizibu kye lwaki akyaye bobwaine anti webakuba akalulungu obadde mu paliament ekisanja kimu hmm. benefiti zonna eza paliament ofunako nengi baziwa ababadde mu paliament ebisanja ebyo kati yo tasobola kuzifuna Eh, ekyo kyokka kimutta ekyokubiri ah! abasajja abo abamukimutta eh, ekyokubiri waliwo abasajja abamu abaganda abafuuka nuses nga president museveni abazanyisa kyobola waliwo omusajja oli abayita wilbarpushers kati beebo kati oyo engeri gyagudde alina amabanja naga tv kati engeri gyagudde anoonya kuba bobwayi president museveni amweyeja amatebayagudde eh, bali omanye ekiri mu parliament ah. bali mukuyisa mateeka mafu basoose baleesa etteeka nti memba opalema ne purezidenti anaafuganga emyaka musanvu naye ngaomanye bagenda okiyisa katole bwabaabakutu naye nga tebanakiyisa omanyi buli omu mm. ayagala miliyoni ebyebi ei bakiyise lwansoo kati katiloboma yagudde alina amabanja gakativi kakagani kamyayo ayagala kola walaje byonna byebyo tesobakawa mailagi kogerako kakati olaba nti yeetaaga ssente baagala kuyisa ekyo buli oba yagala miliyoni ebyebyo kakati ekizibu kyabo abantu bagaze mupalamenti situyamba oŋgamba otya mu abagudde hmm. mwe mubamuyisa ekisanja kyemyaka omusanvu ananga wendabira bato yanankabirwa Nee, dat is wat raar, dat is dus. Ah, maar je doet wat af. Maar dan maar, maar maar. Wat zeg je maar? Maar wat je ook wil. Nee, nee, dat is je kamer. Als je dat niet is, dan praat je. tesamulonda ati waliwo abamu abaali bamanyidde okubba kati hmm. engeri gye baali bamanyidde okubba tebikyakola tebikyakola kati nakabirwa eh, yasirika ati neyiweko amazzi kati anti yali abaza nakabiro yali amanyi agenda okufuuka deputy speaker ebyo byalinganyeganyini nga yabivuddeko mm. nga yagenda okujja nga deputy speaker olanya avuuke speaker kati kimuluma kati eh. akubakadaaga wadaaga kiri kimu kulaga buli ajja tulonda kadaaga eh. na na ọgbọ gold wọ people power jide mu a kada aga eh. What people power na nyare ah ne da gbogbo ẹ̀yà tún yìí ni o tí o sọ́dọ̀ kúbọ̀ wẹ̀ náà rẹ̀ nga you are for the people. Oh, hmm. ah, ah, Chepula ah, wali eh, ya bende ale mwabu hongiye mwabu hongiye Ochege ndi Ochege ndi Kata haga Abele ndi wu Bemu bivangu babansele kuna haba kamba ni Hili ele si koti mtule wali Bale bemu Kata haga alesa Nala wali echi Echi wongi abo nyola nya Taina yote kari ya isiza Aba tunuwa kubeka Kata haga ya isiza Kata haga eh Kata haga ita na wewe kandiyo na ita ni wani Kati yo kata haga Wakuanga Uganda ya faa Abantu nga kata haga temuwa kubaka kyokka ola waliwo bwe baita bakkalya diplomat nti omuntu abeera ambasada hmm. emyaka ngaana wane uganda baladisa abagwa ne bamyomukula bambasada agenda otutukeri nga tamanyi nakyakuteesa nakyakola addebuzi kusoma omulaba gundi omulaba ali mu amerika naye ngaali mu univesity kusoma kati abayambe ki tamanyi nalubogera tamanyi nakufuna appointment ya trump oba yani ya jo biden ah! tamanyi kyasobola kuyamba otegedde kati bobwini yazze mu paliamenti ate yazze n'abalaga emmotoka aleese lwimu emu zabajezi lwimu emu egula buli omotoka wabbeitinga buna zivuga basita escalate bya hana mu mutche bala na bagamba hmm. mujja mu mapopo yini nti bitya bitya muta mapopo yini anya gira no migano eh, ali kwa munda ke ne rimwe ezo eh, gamba chitama ne eh, tchi na chili cha kula kundi bafunde nga bamaze chikuba masasi ne chikwata mama wacho kufuna umkiso kufuna visa ya america michala wacho mutina mbageze chijja wate mama yakomawo bala la papa <laughs> ne chi ne chi sapo ne moto ka ne chi kula ko hamu eh kyova olaba wegenderezanga nyo omulembe oguddako tetugenda kudda mukulonda purezidenti nga munaku mwafu gyaba tetutegeerayo kati bobwai kakati ah, kati bobwaini omulonda awo waali eh. bagambye agenda kulya bicepere byatalyangako kiki naye kakati onoolwenda omuntu bano wetwalonda bonna bati shutidem shutidem bamala emyaka etaano nga benazaako nnaku batufugayo etaano nga bayiga kuteesa nakwogera luzungu hmm. etaano ejaddako kuweza emyaka kumi bonna ne baddayo okusoma nti lwaki omwana we weyagenze okuzanya neyeigos under 20 kubanga alimu esifo ate ebigezo yabikozeko first of all kati n'agamba ayagala bawaweeyo ebigezo ebyabwe kakati ngenda kugamba nti bwe busiru bwe nkugamba ekisooka nsooka okugamba bwe nti omwana wanakad bebewa mwana gwe oba mutaaniy ebisali ebyo byonna njagala one i congratulate you Mm. okusikira uganda mm. thank you so much mm. e, nekyokubuli gutogera leka muzeeyi wayogere kakati ekyokusatu ngenda kukulabula toyiwangawo obubiri kulwa uganda ebibyaggwa <laughs> ah, nze nsobola okuddira bwekangubuli eh. bairawe eh. nze kulwabaana wadde omwana otyasabye omupiira teyasimeteyateebye kulwabaana abo nange negatta ku bannauganda okugamba unaid wa minisita education mm. okubawa ebigezo mm. special case mm. negata kulwabaanaasekulyetaata eh, kati litabani lyagundi eryo obuzibu eriina eh. ate naligambye genda mpola ebyoli mu kubagula minisita education agikulembera fasted eh, bajja kukuba oluyo olu luno oluba luveeku <laughs> ekimu bagamba enkola ekyokubiri ebyemizanyo bana batukulembera baali bazanya emizanyo akatigwe omanyi bantu bamekaze ntambula nnyo ne gundi ne kikurais era nkiwagira nnyo olumanyi tiket hmm. neteekamu tiketi yange neŋŋenda eiku yange neneteekamu nagenda mu australia milioni mukaaga ah, yes nze njagala nnyo shikurain hmm. now lemiteri hmm. abo abaana ba shikurain balaba buli webajja okutraininga babawo enkumi ttaano ekinene nnyo ku mutwa emukumi eh, ezo kyekugambye ate akati bano bamanyi ebyemizannyo bamanyi ntezimu ate nte zaabwe nene nnyo amayembe zona ziringa ezalwala sirimu ate eguulu embiri ziba ku ngulu bamanyi nte bamanyi busa bongo ebiringa ebyo kakati kobalete tobola londa mwekaguuli abapurezidenti abagenda okuddaku tebagenda tusa newaava magere kati we magere enyini ize sportsman mukulu wa bikonde mm. akola mutya byonna abikola muyimbi kitegeeza teri kisobola kukolaki ategeera sente ze business man nti atambuliddeko mu capati muki asubuddeko egundi amanyi kyebayita okuzimba enyumba ku myaka abiri na kati boyogerako hmm. oleta lisajja lyabendeze bulijjo okugamba yava ku ttaka lya sitawo nagenda kuyakojja buzimba kugamba enyumba kweri genda nze njoaliko obwino egenda obuuzi oyo ttaka woliri ngoyo kati mba njogera naye ayogera nagamba jjo nowe mbanga njogera ntoletaga bebe nakaniwa kitu mundowooza anti yajibajje nesaati mubanjogera tukinze gavumenti ntujagala nti sola n'okweteka munakola nagendaga nigeria ne denmark nembakola ripooti how they can help the entertainment industry mana akagiteekawo ebyo ebisiru ne bijja ne mugamba nti olitalina hiti nionio stupid ne mugamba hit ne leadership byanjawulo oligovu masebo muyimbi wagwanga inawaanti tuyimba baluwa oleta wayawaya eryo limalako era lisiba ku mirondo limalako ekyokutulega tuyimbira wayawaya abasajja bayimba baluwa eh, educational song omusajja nayimba kati njagala obala enyimba za kamiliyoni kumi zonna nga za mugasi tusobola okuwa enyimba za kamiliyoni kumi nga za mugasi nekutuma ezalisajja lyo satu ompeereza ezibuulira ezongera ku uganda wava kuwayawaya nadda kubitya kyokka gaali eh. asano yesinga Ah, kati kalimbakakati taata kakati da. taata Ah, bogus very bogus the singer is a bogus one the song is a bogus one even the person who produces it is a bogus Kwa kuba lesola agamba muyimbi byoyimba eh. biri bogus yes zero gattako zero esigala zirogenaati kati abamwombe sente ate bali teribuulirirwa naye omusajja ayimba buyonjo mm. nayimba tugambire ku jennifer mm. natubuulira baifa natugenda olabe nti entertainment omusajja nagenda kuregenagenda ku rege ah, festival mm. ensinga mu nsi yonna abamerika olaba nyegenyege ngaabazungu bajja mu nsi yonna teriyo festival esinga rege festival egigezaako ya rock and roll yayimba eddakika kumi n'ezo atmagere tasobola oyakola ti bali bakuza gundi ya mandela eh. nenge jaina connection wale mu uganda nga basaba yo muyimbi nigeteka yetu ne batwala nigeteka yo etwe bika yo tu kai mu london nga bayimba buli muyimbi aze ayende ngo imba yo imba lu eh. lwa mandela yewe silala nga muyimbi asobola kufrat si nasi silala nga muyimbi afratinga nga imba lu imba lu reggae nasobola kula bakuyu ah lisajjalyo eh. nasookaolnokulatinga kakati weyafulatinga olimbanga lukoba emakati eh. nafukamula nagamba twakulese kuyimba kwakwekwogera kyomulamba okwenyatukakulagafesinga munsi yonna eh. nakuba music ujibanto nakola bwati nampawulira down kugamba nti kakati okulonda tulonda kadaga hmm. kubanga kadaga wa people power is there for people hmm. yatebewagirebayitaddewalisbanayenga nofuna obukulembeate wegendereze nga eh, omuntu byayogera confident guno gwegusabire okujja wano omunda banzize nkomawo okulayira eh, eh! otegera omusajja gyagenda hmm. nagambye omusajja oyo tuli mu lutalo nti olutalo lulingi kasitama ze judiciary kati agenze mu registration aha kati ondabira nti kakati executive yatandika gigamba gireetera jala